kaalay kaalay kaliyaadii kaalay keene horeeyayna ka bilowday mombaasa kolkan muqdisho qoolka soo dhacay boosaasa kenya kenya waa ka fiirshay ilaahi kambaala maba joogto ufukuufay jabayo kacayey gaalme maa koriiqaad Napendagi mpasuo hata kishida basata tepetepe toto kama supu teketeke kongoro kwa makeke nitefali pupa watemeke dombolo kadhibishe ishale jote ah jote sharahe derese ah deshe inage gurige twende inatas gurige twende inage good again. Shaku shaku ya Masai, oh Masai, kama na chuma papai, oh papai. Funika, funua, bandika, bandua, anika, anua, kanipa, chukua. Kuhisha laida adiga Oh yeah, kuhisha laida adiga I'm with it. werte anyị nwere were anyị nwere ya mana werte anyị nwere were anyị nwere dahada din din din anyị oya pete kalikete te katoto akashekete kwenye bilingete te uvunjaga na kete oh, aiweke aiweke iweke aiweke pitishe kwa chini aiweke iweke miono ya kazi kazini aiweke iweke, aiweke. Illin din din din. I wake, I wake.